ka master. So, ito nga pala tayo ngayon ay magpapatarok muna tayo ng vaccine. So, bali, second dose na natin para maging full vaccinated na tayo. So, punta muna tayo ng Alabang. So, sa office. Sa office. Yan. So, ingat. up mga kamaster? So nandito na tayo ngayon. Papa pila na tayo guys. <laughs> Napila na tayo so, mayan na lang ulit. Bye bye.